paso que desde o goberno do PP responsabilizando desta catástrofe as autoridades portuguesas polos incendios que pasaron dunha banda a outra do Miño, tal e como fixeron o presidente e o vicepresidente da Xunta. Isto obrigou ao povo galego a organizarse máis unha vez para suplir as carencias dunha administración incompetente dunha, dunha administración incompetente que coa súa ineptitude deixou un regueiro de destrucción e a lamentable morte de tres persoas. Unha situación que é intolerável en Galiza. Feixó dimisión, lumes nunca máis.